gede ngono kuwi telak nyong ngelak Alhamdulillah, Dobil ngalamin. Kamu ngisah orang nah malam belum hmm, tenang bae cilik kok ya bang cilik kabeh menyong esuk-esuk gawe gendra menyong esuk-esuk gawe gendra kak kita menyong kak esuk-esuk gawe gendra kak Wis lah dijunjung be kuat jane lah. Dijunjung kuat. nyong, yong. Menyong kak, esok-esok kak, gak gendrak kak, menyong gak, wis lah, pateni lah.